hello and welcome friends OpenOffice Calc सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है ओपन ऑफिस कैल्क की यहां पर देख सकते हैं करेंट डेट और टाइम लिखा हुआ है ठीक है और यहां पे लिखा हुआ है आपका आगामी डेट मतलब आने वाला कोई डेट यहां पे दिया गया है लाइक पांच दो दो हजार बाईस और यहां पे दिया हुआ है सोलह एक दो हजार बाईस अब यहां पे दोनों जगह टाइम भी लिखा हुआ है तो टाइम लिखा हुआ है तो यहां पर आवर्स की संख्या कैलकुलेट हो गई है कि इन दोनों टाइम्स के बीच में कितने आवर्स का डिफरेंस है अब ये आवर्स आप कैलकुलेट करते रहिएगा मैं यहां पर आपको वो तरीका बता देता हूं जिसकी मदद से आप ये आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है लाइक like यहां पर एक डेट टाइप करता हूं मैं ठीक है फॉर्मेट आपको यही रखना है डेट का यहां पर टाइप करता हूं मैं एक एक दो ठीक है ये टाइप कर दिया और यहां पर टाइम दे देता हूं लाइक बारह बज के पचास मिनट ये मैंने दे दिया इस तरीके से ठीक है यहां पर ये टाइम में थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूं यहां पे डेट कर देता हूं सिक्सटीन और बाकी सारा चीज ऐसे ही रहेगा ठीक है यहां पर आता हूं तो यहां पर भी एक डेट हमें डालनी है वो डाल देता हूं seventeen one two thousand twenty two ठीक है और यहां पर टाइम कर देता हूं तेरह बज के पचास मिनट ठीक है ये कर दिया हमने और यहां पे प्रेस कर दिया एंटर अब यहां पर जब आप कैलकुलेट करेंगे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या करते हैं इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं और ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर देते हैं डेट देखते हैं क्या होता है यहां पे एंटर जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहां पे ये 25 आवर्स में आ रहा है अब ये आवर्स में आ रहा है इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं कंट्रोल के साथ वन बटन प्रेस करते हैं और यहां पर जो ये फॉर्मेट है इसको चेंज करते हैं फॉर्मेट में हमें क्या करना है बहुत ध्यान से समझिएगा आपको एक लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट को कर देना है ओपन तो चलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद क्या करना है जैसे ही आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां पर आपको लिखना है एच एच यानी आवर्स ठीक है फिर यह लगाना है सेमिकोलन और सेमिकोलन लगाने के बाद आपको लिखना है एम एम फिर सेमिकोलन लगाना है और फिर लिखना है एस एस बस हो गया काम यहां से कर दीजिए ओके बस आपका डेट हो गया है कैलकुलेट यानी कि इतने आवर्स इन दोनों डेट्स के बीच में इतने आवर्स का डिफरेंस है अब देखिए यहां पर एक दिया हुआ है सोलह एक 2022 और यहां सत्रह एक 2022 तो 25 आवर्स का इसके बीच में डिफरेंस है इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं आई होप की बात समझ में आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video